Dios, están matándome. Ay, Dios, están matándome. <laughs> Pronto morirás. <laughs> お前はもう死んでいる何 ¿Disculpas un momento? Stop it. Get some help. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right?